Khulu and nezonke zesilo inkosi ehola-ke isizwe sonke la eMzansi isilo samabandla kodwa-ke namhlanje besibonga nje-ke unyaka namhlanje ngoba siwuvala unyaka siney'nduna kakhulu zakithi kwaBulawayo zakwamthwakazi esibe sinazo induna uJubane sibonge kakhulu ukuthi isizele nanesizwe ngoba isizwe sakwamthwakazi sasaqala ubudlelwane kakhulu phakathi kwethu naso eminyakeni eminingi edlule kusenenduna uGumede namanje sibona-ke sisabambisene nabo namanje isizwe lesisakwamthwakazi sithokoza kakhulu ukuthi sibe naso ngoba zonke izinto siyazenza sikwazi futhi ukuthi sihambe siyolipotela ubukhosi bengonyama isilo samabandla siyasithinta ngendaba yokumbano lwethu nesilo sakwamthwakazi ngoba isilo sakwamthwakazi singabantwana basendlunkulu abahamba nomzilikazi kamashobane ukuyofika kwamthwakazi kodwa ukuba khona kwabo la siyabaqoqa kakhulu kungukuthi bayiphathe kahle futhi indlela abenza ngayo abayiphatha ngayo kahle sithokoza kakhulu ukubambisana nabo njengesizwe sakwamthwakazi selokhu njeke sinenduna futhi manje ujubane induna esiyibona ithobe kakhulu kithi nethanda kakhulu ubumbano nesizohamba ey'nsukwini ey'ngengaki unyaka lo ngoba siwuqeda nje masiqala unyaka ka-2021 sizokwazi ukuthi siyoyethula komdala isilo samabandla umzokombane siyethule ukungukuthi induna esibheke umzokomthokazi yiyo le siyakuthanda kakhulu umzokomthokazi unayo inhlonipho nalabo-ke abaqhuba-ke ukungahloniphi siyaye sithi-ke ababoshwe ngoba umthetho ukhonela lokho kodwa hhayi kungukuthi umthetho uhlukumeze abantu bakithi kakhulu into eyesikhalise ukuthi amaphoyisa amayebopha abantu bakwamthwakazi abadizise ngemali ayi asihambisani nalokho siyakhala kakhulu ngoba nabo bangabantu balapha nje bahluphekile kodwa-ke ongahambisani nomthetho phansi kwenduna asimthandi nathi lowo muntu sithi kamaphoyisa awambophe angamdizisi ngemali ambophe amvalele ejele athole isijeziso ngokuganga kwakhe ngibonga kakhulu ke mina njengenduna nje undwandwe induna isilo ekhona la erhawuteni mina-ke ngibuya le phansi nje kwelasebaqulisini khona le kwanongoma la ngisuka khona kodwa-ke ngakhela inkosi yakwamthetha la bebaqulisini thokoza kakhulu-ke nami nokuthi unkulunkulu ngigcinile kuze kube le mnyaka ngihola lezi y'nduna phethe unyaka ka-thirty one manje ngihola iy'nduna la erhawuteni kodwa-ke namanje ngiyathokoza kakhulu ukwakha ubumbano nesilo sakwamthokazi namanje ngiyabonga kakhulu lo nyanga siwuvale kahle isizwe sonke esiya kwazulu nesiya kwabulawayo kwamthakazi hambe kahle unkulunkulu asigcine endleleni kuzo zonke iy'ngozi ey'moto ey'khona sigcineke ngibonga kakhulu mina nami ukuthi unkulunkulu angigcine ney'nduna size sibuye futhi singabaphephile ngalawo mazwi nje thokoza kakhulu mna bendlovu